ボードが入っておりますインシュレーションボードというものですそれがですね最近匂いがするというクレームが全国至る所で発生しておりますそのボードがこちらこのボードインシュレーションボードは木の繊維ですねそういうものを が強いようなその匂いの強烈なバージョンの匂いがします原因ははっきりとはメーカー側も分かってないということですが何とかしてほしいですいぐさの場合あまりわからないです させてあるわけで、それが原因ではないかと。